Lo siento mucho, pero me voy. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar. say